Hoy quiero hablar del autismo porque creo que saber un poquito sobre este concepto nos puede ayudar a acercarnos más y, entender a las personas que presentan este trastorno. El autismo es en realidad un grupo de trastornos que tienen en común tres características. En primer lugar, eh, se observan alteraciones en las habilidades sociales, en segundo lugar, tenemos también una alteración en la comunicación. Y en tercer lugar, se observan unos intereses restringidos. Ahora voy a comentar un poco a qué se refiere cada una de estas características, cada uno de estos rasgos definitorios del autismo. Eh, voy a comenzar con las alteraciones en las habilidades sociales. Eh, antes de comentar este punto, quisiera mm, indicar que, hay que tener en cuenta que el autismo es un trastorno o un grupo de trastornos muy heterogéneos. ¿Heterogéneos en qué sentido? Bueno, eh, además de ser un grupo de muchos trastornos diferentes, esa es la primera heterogeneidad que encontramos, Además de esto, dentro de cada uno de estos trastornos eh, encontramos diferentes grados de alteración. Por eso es, importante tener esto en cuenta eh, a la hora de tratar con personas con autismo, porque hay que saber que no poseen un grado de alteración igual. Eh, cada persona puede tener un grado de alteración diferente. Así, haciendo referencia a las alteraciones en las habilidades sociales, eh, podemos encontrar casos de total ausencia de interacción social. Podemos encontrar personas que no hablan, personas en las que no se observa ningún tipo de interacción social con otras personas. Por otro lado, se pueden observar casos con exceso de contacto social. En este caso podemos ver personas totalmente desinhibidas en la interacción con personas desconocidas. Aquí conviene señalar el concepto de reciprocidad social, que es básicamente eh, corresponder a lo que recibimos de otras personas de manera similar. Aquí observamos que algunas personas con autismo eh, tienen dificultades para poner en práctica la reciprocidad social. El motivo principal es que muchas de estas personas tienen dificultades para entender las emociones o las intenciones de otras personas. Y esto hace muy complicado para ellos entender lo, que te están transmitiendo y de esta manera responder a ello porque no pueden entender, no pueden comprender lo que está ocurriendo en, en, el proceso de comunicación. Aquí voy a poner un ejemplo. A ver, imaginémonos que vamos por la calle y nos encontramos a un amigo que por su aspecto facial, por su cara, parece que está triste. Eh, para nosotros, o para las personas que no poseen el espectro autista, eh, inmediatamente interpretas que tu amigo está triste y de acuerdo a ello eh, vas a reaccionar. no vas a ir de una manera alegre cuando ves que tu amigo está triste. Vas a intentar investigar qué ocurre, mm, bueno. Eh, una persona con autismo, o en algunos casos, ellos tienen la dificultad de poder interpretar todos estos estímulos que ocurren en el ambiente, como pueden ser la cara de mi amigo que está triste. Y con lo cual van a responder de una manera inadecuada. Em, más o menos en esto consiste la reciprocidad social, ¿no? se refiere solo a cosas materiales, se refiere a emociones, o sea, poder responder a la emoción que me está transmitiendo mi amigo de una manera adecuada. Ahora voy a comentar otra característica definitoria del espectro autista, que es eh, las alteraciones en la comunicación. Aquí nos referimos tanto a la comunicación verbal como a la no verbal. Eh, dado que se observan diferentes grados de alteración, aquí podemos encontrar algunas personas con autismo con una marcada afectación en la comunicación no verbal. En estos casos eh, podemos observar que la persona apenas utiliza gestos eh, durante la comunicación, eh, apenas cambia de expresión facial, o sea, no transmite sus emociones o lo que está explicando con los gestos de su cara. Y también eh, se puede observar un escaso contacto eh, ocular, o sea, no, no miran a la persona con la que están hablando. Les cuesta mantener la mirada hacia la persona con la que se están comunicando. Eh, por eso da la impresión de que no están prestando atención a, lo que les estás diciendo. Por el contrario, eh, podemos encontrar personas con autismo en las que no existe una marcada afectación en la comunicación no verbal. En estos casos, eh, se puede observar un adecuado em, expresión gestual durante la comunicación. También se puede observar una adecuada expresión facial mientras se comunica. En estos casos, en los que no hay una afectación em, pronunciada de, esta interacción durante la comunicación, eh, a ellos de igual manera eh, les, puede costar una integración de todos estos gestos y de la comunicación que se está realizando. Eh, por eso en estos casos tal vez es un poco más difícil el diagnóstico del autismo porque puede pasar un poco desapercibido al poder ver que la persona em, en teoría puede interactuar correctamente durante la comunicación. En referencia a la comunicación verbal, eh, de igual manera, se observan casos en, los que la comunicación verbal está muy afectada y otros en los que no se observa esta afectación. Algunas personas con autismo eh, presentan problemas en el uso pragmático de la comunicación. Eh, la pragmática básicamente se refiere a cómo influye el contexto en el proceso de comunicación. Dado que algunas personas con autismo tienen dificultades para integrar toda esta información que reciben del contexto, esto hace en muchos casos difícil la interacción, la, comunicación con otras personas. Aquí quiero comentar una experiencia personal eh, que tuve con una amiga que tiene una hija con autismo. Eh, su hija mm, debe tener unos 7 años y un día hablando con ella eh, nos explicaba que, le costaba mucho eh, entender sus amiguitos en el colegio porque ella sentía que hablaban demasiado rápido, que, o que era demasiada información y que ella le costaba como seguir el ritmo de ellos. Eh, yo creo que en este caso está, está relacionado con esto, con la incapacidad o la dificultad para integrar toda esta información que recibimos del contexto. Y en tercer lugar, como característica definitoria del autismo, tenemos los intereses restringidos. Esto se refiere a que las personas con autismo eh, suelen mostrar eh, pocos intereses, o sea, es como si se centraran en una determinada cosa y apenas pusieran atención a los demás estímulos del ambiente. Aquí eh, vale comentar que muchas veces los profesionales de la salud eh, preguntan a los familiares sobre estos intereses que presentan las personas con autismo. Y hay que saber que es muy importante detectar estos intereses porque son como la forma de llegar a ellos. Em, si podemos enfocarnos en, esta, en, esta, en este tema que a ellos les interesa, eh, podremos em, acercarnos más a ellos, es como una puerta para poder eh, motivarles a, tener mayor autonomía, además motivarles en el aprendizaje, porque por medio de este tema que a ellos les interesa podemos eh, saltar a otro tema y bueno, eh, es realmente interesante porque de esta manera les podemos ayudar a tener una mejor calidad de vida. Después de mencionar estas tres características definitorias del autismo, podemos decir que el autismo es en realidad un grupo de trastornos y que lo que se diagnostica como autismo es el fenotipo, es decir, eh, la forma de expresión del comportamiento de una persona, es decir, su conducta. Por medio de la conducta es que podemos detectar o podemos diagnosticar el autismo. Una de las dificultades que viven los familiares de las personas con autismo es eh, poder llegar a adaptarse o poder llegar a entender esta forma diferente de expresar las emociones que presentan las personas con autismo. Eh, si no llegamos a entender esto o no llegamos a, enfocarlo de alguna manera, la interacción con ellos puede ser muy difícil. Eh, podemos encontrarnos en una situación en la que no podemos eh, saber lo que realmente necesitan. Algunas de las situaciones más difíciles eh, que pueden afrontar los familiares eh, de las personas con autismo es la situación en las que se producen conductas autolesivas. En estos casos es necesario intervenir para, además de evitar que la persona con autismo se haga daño, eh, pueda hacer daño a otras personas. Vemos que debido a la diversidad del espectro autista, eh, el diagnóstico puede ser muy difícil, pero hay que saber que un diagnóstico precoz, como en la mayoría de enfermedades o trastornos, es muy útil porque nos ayudaría a actuar en, la primera fase de, esta, situación y de esta manera encontrar o conseguir una mejor integración social, una mejor calidad de vida. Además, nos puede permitir ayudarles eh, a desarrollar unas determinadas eh, capacidades, habilidades, teniendo en cuenta el desarrollo neurológico. Eh, en sus primeras etapas es más fácil poder crear nuevas conexiones neuronales que si se detecta esto en una etapa posterior. En referencia al diagnóstico del autismo, eh, hay que tener eh, presente que cuando una familia recibe esta noticia, recibe el diagnóstico del autismo de, su niño, hay que tener eh, presente que esta familia necesitará un tiempo de, de, reflexión, un tiempo de duelo. ¿Duelo en qué sentido? esta familia tiene que entender que este niño o su niño no va a tener el desarrollo que ella esperaba, no va a tener las, em, las expresiones que ellos esperaban. Entonces, por eso, eh, cuando se diagnostica el autismo, además de enfocar eh, la atención a la persona propiamente dicha, hay que enfocarla también en la familia para ayudarles a pasar esta etapa y poder eh, evolucionar en la ayuda que se le va a prestar a la persona, a, su familiar, a su niño con autismo. Por otro lado, hay que tener claro que los niños con autismo eh, van a presentar diferentes grados de alteración en estas diferentes facetas de su desarrollo. Por eso hay que, hay que adaptar la atención que se le va a prestar a cada niño individualmente. Para finalizar, eh, quiero comentar que el medio educativo es decir, la escuela, puede llegar a ser un apoyo muy grande para las personas con autismo. Por eso es, necesario trabajar con docentes eh, y todo el personal relacionado con el ambiente educativo para que puedan ayudar y para que puedan provocar este, este progreso en las personas con autismo y, puedan eh, ayudar en su integración en su integración en el medio y que esto pueda resultar positivo porque en muchos casos eh, la escuela puede ser eh, un sitio muy frío y muy difícil para las personas con autismo, dado que no pueden entenderse, no pueden interactuar con sus compañeros. Entonces, eh, si no se mm, gestiona bien, la escuela, en lugar de ser un sitio de gran apoyo, puede convertirse en una verdadera pesadilla para la persona con autismo. En muchos casos se pueden sentir totalmente aislados y fuera de lugar. Bueno, con esto termino este breve comentario de lo que serían las características esenciales del autismo.